آجز ہیں اور جس کی توصیف و ثنا سے وہ صف و بیان کرنے والی عقلیں قاصر ہیں اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی منشائے ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کر دیا پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا اور جن سے پیچھے رکھا ان سے آگے بڑھنا ان کی قبضے اختیار سے باہر ہے اس نے ہر زی روح کے لیے اپنی پیدا کردہ رزق اور رزق میں سے معین معلوم و روزی مقرر کر دی جسے چاہتا ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے کم کرتا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا اور پھر یہ کہ اس نے اس کی زندگی کے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دیا ہے جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دونوں سے دنوں سے بڑھتا اور زمانہ عزیز کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو وہ پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایا تک جس کی طرف اسے بلایا تھا خوفناک عذاب کی جانب سے بیان کر دیا تھا قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے تاکہ اپنے عدل کی بنیاد پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکیوں اور نیکوکاروں کو ان کے اچھے بدلہ دیا جائے اس کے نام پاکیزہ ہیں اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے اور وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہرحال حال پرس ہوگی تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ اگر وہ معرفت سے محروم رکھتا اور ان پہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں ان پہ در پہ نعمتوں پر جو اس نے فروانی بخشی ہے تو اس کی نعمتوں میں تصرف کر جاتے مگر اس کی حمد نہ کرتے اور اس کے رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے اور ایسا بھی ہوتا کہ انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حدوں میں آ جاتے اور اس توصیف کے مزداق ہوتے ہی جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے تو وہ بس چوپایوں کے مانند ہو جاتے بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹک جاتے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچانوایا اور ہم دو شکر کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہمیں اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کے طرف ہماری رہنمائی کی سلام ہو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اس رب جلجلال کے لیے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی جس نے ہمیں صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام ہے اس کا بڑا احسان ہے بڑی عظیم اور فضیلت ہے اللہ صلی اللہ محمد آل محمد تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر کیا اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درمندہ نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکل نہیں پاتی اگرچہ وہ لاگ ہو اس نے اپنے مخلوق میں ہمیں آخری امت قرار دیا اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنا دیا اور ہم سب کو گواہ بنا دیا اور اپنے لطف و کرم سے کم از کم تم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت عطا کر دی اے اللہ تو رحمت نادل فرما محمد اور ان کی آل پر جو تیری وہی کے امانت دار اور تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ ہیں تیرے بندوں میں پسندیدہ اور رحمت کے پیشوا ہیں خیر و سعادت کے پیشو ہیں اور برکت کا سر چشمہ تھے جس طرح انہوں نے تیری شریعت کے خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور تیری رضامندی کے لیے اپنی قوم اور قبیلے سے جنگ کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناتے قطع کر لیے نزدیک کے رشتے داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کر دیا اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کیں اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد ان کی آل پر انہوں نے اپنے لوگوں کو نصیحتیں کیں اور لوگوں کو پند و نس نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا اور اپنے محل و سکونت مقام اور رہائش اور جائے ولادت اور جو انہوں نے جائے ولادت و زن و معلوم سے پردیس کی اور پھر سرزمین کو اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے آپ نے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کر لیا اور تدبیریں کامل ہو گئیں تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پنائی پر دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ ہوئے ان کے کے گھروں حدود میں ان ان ان سے لڑے کی قیام گاؤں کے وسط میں پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ تیرا دین غالب ہو گیا اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا اگرچہ مشرق اسے ناپسند کر رہے تھے اے اللہ تو رحمت نادل فرما ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اے اللہ اللہ انہوں نے تیری خاطر جو کچھ کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا فرما ایسا بلند درجہ عطا فرما کہ کوئی مرتبہ ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی فرسدادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہم سر ہو سکے ان کے اور ان کے اہل بیت اتھار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ وعدہ فرمایا اس سے وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما اے وعدے کے نافذ کرنے والے قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کئی گنا زائد اچھائیوں سے بدلنے والے بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا سید الانبیاء ہے اے رب ذوالجلال اے مالک پاک پروردگار عالم سب تعریفیں تیرے لیے ہیں تمام نعمتیں تیری ہیں ہم سب لوگوں پر تو نے جتنا کرم کیا ہے اے رب ذوالجلال ہم اس قابل نہیں لیکن تو نے ہم کو قابل بنایا ہے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی فرمائی ان دونوں میں امتیاز کو قائم کیا اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود و مقررہ اوقات کا پابند پر کر دیا ان صبح اور شام کو اور ان کے کم و پیش ہونے کے جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سر و سامان کر سکے چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں اور اسے پردہ قرار دے دیا تاکہ وہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں اور یہ ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لفظت و کیف و اندیز کے ضروری ہے اور دن کو ان کے لیے روشن اور درخشاں بنا دیا اور تاکہ اس میں کار و کسب میں سرگرم ہو جائیں اس کے فضل سے اس کی جستجو سے روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کو تلاش کر سکیں اس کی زمین پر چلیں اس کے تمام کار فرماؤں اور ان کے حالات کو وہ سنبھالتا ہے ان کی آلہ قیادت کرتا ہے اگر خدا خدا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہی قیامت کے دن تک دن ہی رکھتا تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے لیے رات لاتا کہ تم اس میں آرام کرتے کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو قرار دیا ہے تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن کو اس کا رزق تلاش کرو تاکہ اس کے نتیجے میں تم شکر ادا کرو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد اے اللہ اے رب الجلال اے میرے پالنے والے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہرس کی تقیانی غضب کی شدت حسد کی چیرہ دستی بے صبری قناعت کی کمی کج خلی خواہش نفس کی فراوانی عصبیت کے غلبہ ہوا اور حوث کی پیروی ہدایت کے ہدایت کے خلاف ورزی خواب غفلت کی مدھوشی اور تکلیف پسندی سے نیز باطل کو حق پر ترجیح دینے سے گناہوں کو پر اصرار کرنے معاشیت کو حقیر و اطاعت کو عظیم سمجھنے دولت مندوں کے ساتھ تفاقر محتاجوں کے ساتھ تحقیر اور اپنے زیر دستوں کی بری نگاداش پر جو ہم سے بھلائی کرے اس کی ناشکری سے اور اس سے کہ ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور مصیبت زدہ کو نظر انداز کر دیں یا اس چیز کا قصد کریں جس کا ہمیں حق نہیں ہے یا دین میں لے جانے بوجھے داخل ہو جائیں ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کسی کو فریب دینے کا قصد کریں یا اپنے اعمال پر نازہ ہوں اور اپنی امیدوں کا دامن پھیلائیں اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بد باطنی اور چھوٹے گناہوں کو حقیق تصور کرنے اور اس بات سے کہ شیطان ہم پر غلبہ حاصل حاصل کر جائے یا زمانہ ہم کو مصیبت میں ڈال دے یا فرما بردار فرما روا اپنے مظالم کا نشانہ بنا جائے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فضول خرچی میں پڑھنے حسب ضرورت رزق کے نہ ملنے سے اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کی شماعتت سے ہم چشموں کے احتیاط سے سختی میں زندگی بسر کرنے اور توشائے آخرت کے بغیر مر جانے سے اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بڑے تصف سے بڑی مصیبت سے بدترین بدبختی اور برے انجام تمام ثواب سے محرومی سے اور عذاب کے والد ہونے سے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر تو اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب مومن و مومنات کو ان سب برائیوں سے پناہ دے اور تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی اطاعت کرتے ہیں تیرے پاس ہی مقفر طلب کرتے ہیں اے رب ذوالجلال اے مالک پاک اللہ پاک پر پروردگار ہمیں معاف کر دے ہم کو ہم تیرے سے توبہ کرتے ہیں تو یہ تیرے فضل کی سبب ہے اگر تو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی روح سے ہے تو اپنی شیوائے احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے اپنے عذاب سے بچا لے اس لیے کہ ہم میں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے اور تیرے افو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی اے میرے رب محمد و آل محمد محمد پر تو اپنی رحمت نازل فرما اے بے نیازوں کے بے نیاز ہاں تو پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرے محتاج ہیں لہٰذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے دامن فقر و احتیاج کو بھر دے اور اپنے دروازے سے رد نہ کر کے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر اے میرے مالک ورنہ جو تجھ سے خوشحالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے ہر ماں نصیب ہوگا اور جو تیرے فضل سے بخشش عطا کا خواستگار تھا وہ تیرے در سے محروم رہے گا تو اب ہم تجھ سے ہم تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائیں اور تیرا تیرا در چھوڑ کر کدھر کا رخ کریں تو اس سے منزہ ہے کہ ہمیں ٹھکرا دے جبکہ ہم ہم ہی وہ آجز و بے بس ہیں جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ درد مند ہے جن کے دکھ درد کو تو نے وعدہ کیا ہے اور تمام چیز چیزوں میں تیرے مقتدائے مشیت کے مناسب اور تمام امور میں تیری بزرگی و عظمت کی شان یہ ہے کہ تجھ سے رحم کی درخواست کرے تو تو اس پر رحم فرمائے اور جو تجھ سے فریاد رسی چاہے تو اس کی فریاد رسی کرے تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری تذرا و زاری پر رحم فرما اے رب ذوالجلال تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے اللہ تو رحم فرما ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما اور جبکہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے آگے خاک مزلت پر ڈال دیا ہے تو تو ہمیں فکر و غم سے نجات دے دے بار اللہ جب ہم نے تیری میں شیطان کی پیروی کی تو اس نے ہماری اس کمزوری پر اظہار مسرت کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اس سے رو دردانی کر کے تجھ سے لو لگا لی تو کوئی ایسا افتدا نہ پڑے کہ وہ ہم پر پھر شماتت کرے ہم پر پھر مسلط ہو جائے اے اے رب کے نازل فرما محمد اور محمد پر اور اے رب زلجلال جس کی یاد یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے اے وہ جس کا شکر شکر گزاروں کے لیے وجہ کامرانی ہے اور اے وہ جس کی فرما برداری اور فرما برداروں کے لیے لیے ذریعہ نجات ہے رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں ہماری زبانوں کو اپنے شکریہ میں ہمارے کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ کر ہر یاد ہر شکریہ اور ہر فرما برداری سے بے نیاز کر دے اور اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہمکنار کر دے اس طرح کے نتیجے میں کوئی دامن گیر نہ ہو اور خستگی رو نما ہو تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹے کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و واپس جائیں اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے اے رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آ جائے جسے بہر آنا ہے جس پر بہر صورت لگ لپیٹ کہنا ہے تو محمد اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دے کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان معاشیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں ہم سرنزی سرزنی شکر نہ کر اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پر وہ کہ جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے روبرو چاک نہ کرے بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے اور جو تجھے پکارے تو اس کی تو سنتا ہے اے رب ذوالجلال ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں اے رب ذوالجلال مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے کہ جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھ کو ادا کی ان کا شکریہ ادا کرنے میں میں کوتاہی کر گیا اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جو رات دلاتی ہے وہ تیرا تبدل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والے اور حسن زن کے ساتھ آنے والوں کے لیے ہمیشہ شریک حال رہا کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تیرے تفضل کے بیان پر بنیاد پر ہیں اور تیری ہر نعمت ہر چیز ہر چیز تیری طرف سے ہے اچھا پھر اے میرے معبود میرے رب ذوالجلال میں تیرے دروازہ عز و جلال پر ایک عبد متی و ذلیل کی طرح کھڑا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ ایک فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے احسانات کے وقت کے معاشیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت از قبیل حمد و شکر نہ کر سکا اور میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا تو کیا ہے میرے معبود یہ بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لیے سود بند ہو سکتا ہے اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے لیے برقرار رکھا ہے تو تو پاک اور منزہ ہے میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے بلکہ میں اس بندہ زلیل کسی بات کہہ رہا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جس کے گناہ عظیم اور روز افساں ہیں جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ اور تجھ سے نکل بھاگنے کا کوئی صورت نہیں ہے تو وہ ہمتاً تیری طرف رجوع ہوا اور صدقے نیت سے تیری بارگاہ میں توبہ کی اب وہ بالکل پاک صاف دل کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہے تیرے حضور پر یاد کر رہا ہے کپ کپاتی آواز سے اور تب لہجے میں تجھے پکار رہا ہے اس حالت میں کوئی خوشبو و تسل کے ساتھ تیرے سامنے جھگ گیا اور سر کو نے اڑا کر کے تیرے آگے حمیدہ ہو گیا خوف ہے خوف سے اس کے دونوں پاؤں تھرا رہے ہوں عشق اس کے رخساروں پر روزہ ہو اور تجھے اس طرح پکار رہا ہو کہ اے سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے رب اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبدار آنے رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں کرتے ہیں اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے معنی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں اے وہ جس کا افوتر گزر اس کے انتقام سے فضو تر ہے اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے اے وہ جو بہترین و فطر گزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر عطا کر دیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہیے اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دے دیتا ہے اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اے وہ جس نے عزرو توسل وہ احسان بہترین جگہ کا وعدہ کیا ہے جن لوگوں نے تیری معاشیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا میں ان سے زیادہ گناہ گار نہیں ہم ان سے زیادہ گناہ گار اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر ان پر احسان عظیم کیا ان سے زیادہ ظالم نہیں لہذا میں اپنے اس موقف کو ہم اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ رب ذوالجلال میں توبہ کرتے ہیں اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ اور جن برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا ان پر واقعی شرمسار اور جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور سب سے سب جرم سے چشم کوشی کرنا تجھے ذرا گرا نہیں ہے یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلے میں سرکشی نہ کرے گناہوں پر گزر نہ ہو اور تو استغفار کی پابندی کرے اور میں تیرے حضور غرور اور سرکشی سے دستبردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اسرار سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں اور جہاں جہاں کوتاہی کیے اس کے لیے آفو بخشش کا طلبگار ہوں اے میرے رب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر تو اپنی رحمت نازل فرما اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے میں مددگار کا خواستگار ہوں اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور تیرے جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے میں معافی دے دے اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے دے جس سے گناہ گار ہراساں ہیں اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے اور تجھی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے اور تو اس صفت افو و درگزر میں معروف ہے اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے ہاشا وقت اللہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا اس لیے کوئی اس لیے کہ تو ہی اس کا ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و عام رزش سے کام لے تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میری ہے اور ہم سب کی حاجت کو بلا اور میری اور ہماری سب کی مرادوں کو پوری کر میرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور میرے اور ہمارے دل کو خوف سے مطمئن کر دے اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کام تیرے لیے سہل اور آسان ہے میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار اے رب ذوالجلال اے معبود برحق اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض نہیں کرتا اور نہ اپنے آتیوں کو احسان جتا کر مقدر کرتا ہے اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا اے وہ جس کے خزانہ طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مسحق وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صداختہ ملول نہیں کرتی تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز بھی ہے تو نے ان کی طرف فکر و احتیاج کی نسبت نہیں ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں لہذا جس نے اپنے افلاس کی رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے اور اپنی احتیاج کی دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا ہے اور اپنی حاجت اس کے محل و مقام سے طلب کی ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا ہے جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برائی کا ذریعہ قرار دیا وہ ہر ماں نصیبی سے دو چار اور تیرے احسان سے محروم کر محرومی کا سزاوار ہے اے رب بارہ تعالی محمد و آل محمد پر تو اپنی رحمت نازل فرما یا رب ذوالجلال میری تجھ سے ہماری سب کی ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے اور میرے نفس نے مجھ پہ مجھے یہ بات خوش نما صورت میں دکھائی ہے کہ میں میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجت ہے تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے خطا گناہ گاروں کی لفظ میں ایک لفظش ہے لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور میں واپس پلٹ آیا اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ اس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کرتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے میرے معبود برحق پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا ہوں میں نے اس عمر کی بخوبی جان لیا کہ میری کثیر حاجتیں تیری تمندری کے آگے کم اور میرے عظیم خواہشیں تیری وسط رحمت کے سامنے اچھے تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر اپنی رحمت فرما اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تبزل و فیسان کی روش اشتہار کر اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی توز احسان کی روش اختیار فرما اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے اتفاق کی روح سے فیصلہ نہ کر کیوں میں پہلے وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اے رب زلجال اور تو نے اسے عطا کیا ہو حالانکہ ہاں، وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو حالانکہ ہاں، کہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کو قبول کرنے والا میری پکار پر التفا فرمانے والا میری عج انکساری وزاری پر رحم کرنے والا اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہیں جو ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں اسے نہ توڑ اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی فرما اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی فرما میرے مقصد کے بدلانے میری حاجت کی روا کرنے اور میرے سوال کو پورا کرنے کا خود ذمہ لے اور محمد اور ان کی آل پر تو اپنی رحمت نازل فرما ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوا ہو جس کا زمانہ غیر محتم ہو جس کی مدت بے پیاں ہو اور اسے میرے لیے معین اور مقصد برآری کا ذریعہ قرار دے بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے اے میرے پروردگار میری کچھ حاجتیں یہ ہیں کہ اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کروں پھر سجدہ کروں اور سدے کی حالت میں یہ کہوں کہ تیرے فضل و کرم نے میرے دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے اور محمد و آل محمد کے وسیلے کے ذریعے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد مار مت لوٹا اے لوگوں تم سب کے سب اللہ اور اس کے رب العزت کے محتاج اور اللہ بڑا غنی اور بڑا بے نیاز اور ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے جو لوگوں سے مانگے گا وہ اسے محروم رکھ دے گا اور جو اللہ سے مانگے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو تمہاری ساری دعائیں وہ رب ذوالجلال پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتانے اور اذیت پہنچانے سے رائے گا نہ کرو جو تم کسی پر احسان کرتے ہو ایسا نہ کرو کہ تمہارے صدقات رائے گا ہو جائے تمہارے نیک کا مال برباد ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے سبقات کو احسان جتانے اور اذیت پہنچانے سے رائے نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محرم میں جو ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو کچھ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو بھی دعائیں ہیں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے جب خدا وند عالم ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے بولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کیا چاہتا ہے لیکن اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں کھل کر اس کے سامنے پیش کرو لہذا دعا کرو تو اپنی حاجتوں کا نام بنام لے کر اور ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگو اولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت زیادہ تقرب پر فائز ہو جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارے اور پھر اس سے وہ دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اے رب ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اس وقت کسی کے دل میں بھی کوئی نیک ارادہ ہے اے رب ذوالجلال تو اس کو اس ارادے کو پورا فرما اے رب ذوالجلال ہم تو سے بہت دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہماری یہ ہر دعاؤں کو مستجاب فرما دے اے رب ذوالجلال تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد و سیدنا محمد صحابی و صحابی و بارق وسلم تسلیمہ سبحان رب کا رب العزت ما یہ سفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ لپ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ لا لاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا ہوگا نہ گانا